el fet d'agafar un mòbil trigues un, aproximadament uns 6 segons. En 6 segons, depèn de la velocitat a la que circules, a 120 km per hora, suposant que circules per una autopista, estàs recorrent 200 metres. 200 metres és el doble distància necessària per adonar-te contra un perill i frenar i quedar-te completament aturat sense que et passi res. El que havies vist abans de que començaves a mirar el mòbil ja no existeix. És un altre món amb uns altres perills. enviar un missatge de vegades ens pot costar la vida. Vius connectat, conduint, desconnecta, evita les distraccions.